මම එකපාර ගියා ඔය මට දුන්න මේ අපේ යුනිියකෙන් ස්කොල් එකක් හරි ඔය ලෝකයේ පුරාත්තන ශිෂ්ඨාචාරයන් ගැන අධ්‍යනය කරන්න අධ්‍යන්නේ කන පොඩි ටුවර එකක් දුන්න අපි ගියා මට මතකයි ඊජිප්තූට ගියා හරිද ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට ගියා හොම රටවල් ගානකට අපි එක්කන් ගියා බා දැන් ඕනම කෙනගේ හීනයක් නනේද එහෙම ඒකට අපි අපි ඇවිල්ල මේ ආතල් ගණ්ඩගේ ගමනන් නෙමේ මේක ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනික සංචාරයක් අධ්‍යාපනික මෙසපොතේමියම් ශිෂ්ඨාචාරය ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ඨාචාරය නයිල් නදී ශිෂ්ඨාචාරය බැබිලෝනියානු ශිෂ්ඨාචාරය ඒ වගේ තියෙනවනේ අන්න ඒව ගැන අධ්‍යයනය කරන්තමා පිගියේ කියන්න මම ඉදිප්තුවේදි ගියා බබා මට කියන ඇතර මේ වෙලා මදි නමේ නෙම දහයනකුණු මදි මට මටත් දෙවල් ගොඩයි අපි දහයන් පස්ස කතා කරමු යා බබා එක පාරක් අපි ඔය එහේ කෞතුකාගාරයකට හරි මමී කොහෙද ඊජිප්ල එක තියෙන බබා මමීස් තියෙනවා ඊට පස්සේ වගේ තියලා පිරමිඩා කෘති තියෙනවා හරි එහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙන පිරමිඩල් තිබිලා හම්බෙච්ච දේවල් තියෙන එහෙම එකක් හරිද එතනදී මට හම්බුණා අර එක හම්බුණනාකෙන මම දැක්ක බා තියෙනවා මීට වසර දහස්කානකට පෙර රජ කරපු රජ කෙනෙක් හරි නමකර ඔයා දන්නේ <laughs> රජ කෙනෙක් වා කියන්නේ ඒ රජ කෙනාගේ බබා හර ඒ කෞතුවාගාර ඇතුළ තිබුණා ඒ රජ කෙනාගේ තරුණ කාලේ වයසකවදයේ එයාගේ හිස්කබල් දෙක තිබුණ කියන්නකො මේ කෞතුකාගාරය ඕ බලන්න ඒ අර මමීස් නෙනේ දේගුලර කල්තියාගන්න කරන වැඩෙන් දෙකම කෝමරි පරිසං <laughs> දෙකම පරිස්සං කරන්න තිබුණනේ කොහොමරි ඇත්තද ඕනේ අනේ ඉතින් මටත් කියලා හම්බ වුණා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න යන්න කොල් ඇයි මට ඇඩ ඉස්කබල් දෙකම තිබ්බනේ එහෙනම් උඹේමද අහනහි